Call. go. crazy. Why you always fuck around, on. I ain't trying to tell you what to do, I'm trying to Baby, I ain't playing by your rules. the Why you always fuck around, on. I ain't trying to tell you First what to blood. do, I'm trying to Baby, I ain't playing by your rules. the let Let's do this. सुबह हो गई अब फ्री फायर में खेलूंगा रातों को नहीं जाना फ्री फायर में खेलूंगा स्क्वाड पे चाके नंबर वन में ले लूंगा अकेला ही चाके पूरी स्क्वाड में बेलूंगा काला हारी पे नहीं बरबूडा जाऊंगा स्नाइपर हाथ लेके मैं कहर मचाऊंगा ऑनलाइन लेक्चर बेड़े फ्री फायर चलाऊंगा चिकन डिनर नहीं भूया करवाऊंगा वालों को हराना रिफायर मेरा नाम है कुछ नया ट्राई करता है लेट्स डू दिस सुबह हो गई अब फ्री फायर में खेलूंगा रातों को नहीं जाना फ्री फायर में खेलूंगा मैं स्क्वाड पे जाके नंबर वन में ले लूंगा खेला ही जाके पूरी स्क्वाड में लूंगा काला हारी पे नहीं बरबूरा जाऊंगा स्नाइपर हाथ लेके मैं कहर मचाऊंगा ऑनलाइन लेक्चर बेड़े फ्री फायर चलाऊंगा चिकन डिनर नहीं भूया करवाऊंगा First blood. की बादों को हरा ना हो हरा ना हो फ्री फायर मेरा नाम है मैं ट्राई करता है लेट्स डू दिस सुबह हो गई अब फ्री फायर में खेलूंगा रातों को नहीं चना फ्री फायर में खेलूंगा स्क्वाड पे जाके नंबर वन में लूंगा खेला ही जाके पूरी स्क्वाड में लूंगा काला हारी पे नहीं बरबूडा जाऊंगा स्नाइपर हाथ लेके मैं कहर मच जाऊंगा ऑनलाइन लेक्चर बेड़े फ्री फायर चलाऊंगा चिकन डिनर नहीं भूया करवाऊंगा call, call.